Good morning, anche se direi più buonasera, buon pomeriggio buonasera, perché sono le tre e mezza qui. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, io direi subito di girare la luce perché purtroppo non si vede nulla eh, it's uh, it's December uh, 15 so è read a metà di dicembre 2021 and it's uh, it's Wednesday here in Naples 57 Fahrenheit around uh, 14 Celsius e questo significa che uh, ehm, mh, mm, è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni in questo periodo. Siamo diciamo sempre più o meno nella, nella media. Oggi uh, pensavo <laughs> diciamo alla, uh, se non sbaglio, che ho visto un post diciamo di Kyle McLachlan su eh, Instagram che eh, diciamo in cui diceva che ma lo sapevo già, però non, non ero sicuro. Eh, oggi anniversario uh, di Dune, anniversario di uscita di Dune, credo, negli States, cioè ieri era in realtà, ehm, e quindi del suo Dune ovviamente, eh, <laughs> e forse diciamo in questo video, di, in questo report di oggi inserisco il preview, la mia interpretazione dell'anno scorso, comunque non è, non è gran, niente di che, però comunque non so perché, in realtà fu più un'interpretazione cinematografica che musicale, si potrebbe dire, fatta apposta da me, diciamo, con una serie di effetti visivi più che musicali, ma comunque c'è sempre sotto il suono, quindi anche l'interpretazione alla tastiera. Diciamo una via di mezzo a qualcosa di cinematografico e musicale, ma comunque se qualcuno è interessato poi metto, metto diciamo, il link completo in descrizione poi sul resto, credo, non pensavo a nulla, al momento non mi viene niente, ma come sempre, nel caso scrivo in descrizione. Anyway, uh, see just see from the window. Purtroppo abbiamo di nuovo uh, le nuvole però comunque dobbiamo essere contenti dei tre giorni avuti di, con Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro. Batta solo e we will see. Said this so from the mythical window with the colored curtain oscura purtroppo oggi uh, and its eh, green roller shooter inutile dirlo con enfasi visto il tempo, non abbiamo il sole, ma uh, eh, Those <laughs> Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, in questi casi ci salva, diciamo, l'albero di Natale eh, con those beautiful, giant, fantastic and magical golden and white balls che appunto possono sostituire degnamente those beautiful blue sky e golden sunshine anche se comunque è chiaro che non sono comunque la stessa cosa e poi un saluto anche dalla That Other Mythical Window with the White Curtain and the Grey Roller Shooter and finally from My Mythical Keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625, Have a great day in all the people who follow the channel the reports, un saluto veramente a tutti. Scusate sì, non parlo con tanta allegria, ma <laughs> oggi ma comunque quando il tempo è così non c'è mai a... non si è mai completamente diciamo allegri. Um, ma comunque again, never greet the him, all these people and everyone too.